Tady jsem. Na předchozích zastaveních byla řeč o bakteriích. Jsou mocné, ale ne všemocné. V odpadní vodě i po biologickém stupni čištění zůstávají látky, které by v přírodě způsobily nežádoucí efekty. Jde především o fosfor, který, když ho je moc, způsobuje nadměrné bujení řas a synic. Proto jeho obsah snižujeme chemickým srážením. Úplně nakonec ještě zabijeme občasně se vyskytující molekulu znečištění ultrafialovým zářením a tam končí cesta odpadní vody čistírnou, kdy se za přibližně 20 hodin promění z temné břečky v čistou vodu, kterou můžeme vrátit přírodě. E, ne, není pitná. To bychom ji museli prohnat naší úpravnou pitné vody. Ale v mnoha parametrech má vyšší kvalitu než ta, která teče vedle vás ve Vltavu. A malá hádanka. Typnete si, kolik vody se v jeden okamžik nachází pod zelenou střechou čistírny? opravdu hodně. Plavecký stadion v Podolí by se co do objemu všech jeho bazénů vešel do této čistírny téměř 35krát. A jsme opravdu na konci naší cesty, u Vltavy, kam vypouštíme čistou vodu. Proč to všechno vlastně děláme? protože čištění odpadní vody je velmi důležitou a dnes již naprosto nezbytnou součástí péče o životní prostředí a s ním souvisejícím zdravím nás lidí. Proto je odpadní voda pod neustálou laboratorní kontrolou a jejímu čištění se věnuje tak velká péče. Vody totiž máme na planetě omezené množství a od přírody si pouze půjčujeme. Musíme ji tedy vrátit v dobrém stavu. Nejen kvůli nám samotným, ale i kvůli generacím, Teretu Broupona